Bueno, baden hasi zen, e, 2000 eta zazpian egindako sarekada batean, urria eta, bueno, urrian hasi ziren lehenengo atxiloketak, eta, bueno, sarekada osoa, digamos, amaitu eman zen e, abendu aldera, e, bueno, amapiko gazte orkestu ginela, audintzi nazionalean, orduz geroztik, e, bueno, zaion gera, 2008an e, epaiketa izan zen, hortik e, sententzia bat ateratzu audientzia nazionala, kondenatorioa e, egutako amabost, e, entzako, hortik audientzia nazionaletik supremora juntzen, supremoak berriro epai audientzia nazionaleari e, bueltatu egin zion, eta berriro ba, pelikula guztia e, berriro hasi hasi egintzen, ez? Ondorenean berriro audientzia nazionalak berriro ere eh, amagoz gazte e, kondenatu gintuen eh, sei urtetara, eta momentu honetan da, bigarren aldia Supremoan gure hauzia, gure hauzia dagoela. Maia, pertsu, maia da, ez da, ez da, ez da erosoa egora Azken finean, e, e, 2000 eta zazpian izan zen operazioa, ondoren ja, gehienak e, edo auzionen guztiak kalean ginela e, eh, baitu gintuzten. Eh, sententzia definitiboa izango dena edo firmea ez dakigun oizaterako den. O, bueno, sententzia firmea baldin badira, sei urteko espetxe zigorra suposatuko dio e, kondenatuak izaten garen edo, edo direnei. Da, ba, bueno, hortik aurrerakoak, sei urteko espetxe, espetxe zigorra e, eta orain ikusten den bezala konzentrazioetan eta mobilizazioetan jendeak parte hartzen du, ba, jendearen babesa badaukagu, eta gero beste alde batetik eragileekin, eragile desberdinekin ari gera harreman bira bat egiten, eta, eta bueno, batzuen aldetik bai jaso dugu babesa, besteekin kostatzen da pixka bat, baina bueno, egoera berri hauetan normala da, eta saiatuko gera gure egoera, alik eta jende zabaltzen, eta eta salatzen ere eta ulertarazten gure egoera zein den. Sententzia dela bitarte ostegunero konbokatu ditugu eh mo gaur gaurko bezalako elkarretaratzeak. Martxoaren 9 eh, egingo dugu e, inflexio puntu bezala eh, manifestaldia arratsaleko bostetan etan bulebarretik. Eta bueno, gustatuko litzuke jende gizarteak zentzortan eh, parte hartzea eta lehen naikarik eh, aipatu bezala, pues bueno, egin dene eh, eragileekin, norbanakoekin eta bar egiten ari den lanketak, pues bueno, espero dugu isla da, isla horretan. testu inguru politikoan e, ezin dela onartu horrelako sententzia kondenatori horik, e, eh, herri arresi bat osatu behar da, horrelako bueno, gure kausua azken finean ere ez da izlatua, azkot, gure beste kasu bat eh, baino ez da, aurrera begira ere gehiago torriko dira eta askatzen duguna da, pixkanaka, pixkanaka, gaur testu inguru politikoan jendeak implikatu behar duela, ezin dela utzi Eh, ez gazteak ez inongo, bueno, inongo pertsonik eh, eramatea espetxe batera, bere, bere, bere iritzi politikoak, bere militantzia politikoa aurrera eramatea batik, ez? Horren, pues, pues hori eskatzen diogu, pixkate eh, implikazioa, salaketa politikoa egin dezaten, gurekin buruz buru aritzeko lanean,